खिड़की खुलती है सारी दवाइयां मिलती हैं एक एक दवाई मिलती है फ्री में मिलती है दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर सारे टेस्ट फ्री कर दिए एमआरआई भी फ्री अल्ट्रासाउंड भी फ्री एक्सरे भी फ्री एक पेट स्कैन होता है पच्चीस हजार का टेस्ट होता है वो भी फ्री सारे टेस्ट फ्री सारा इलाज फ्री सारे ऑपरेशन फ्री अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी भगवान ना करे कल आपके घर कोई बीमार हो लेकिन अगर कोई बीमार हो दस लाख रुपए भी लगेंगे ना चिंता मत करना दिल्ली सरकार है आपका ख्याल रखने के लिए पैसे की चिंता मत करना बाकी ऊपर वाले के हाथ में ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं सबको स्वस्थ रखे किसी को बीमार ना करे